Thank you. Dobro večer, gledate drugi dnevnik Radio Televizije Srbije. Ja sam Aja Žeželj, ovo su najvažnije vesti. Ostaje samo tri stranke. Dobro. evropska, pod jedan, pod dva proruska i po tri oni koji su neopredeljeni, koji nisu za nikoga. Koliko ih ima? To su kinezi. Pa ima dva, miliona ljudi koji stalno nisam za njih. Ja nisam za i šta će Čija će zastava se u poljak uveče viori? Sutra uveče. Ko će da kukurikne? Ima mnogo navijača i zvezda, ali ima i partizana. Ništa se ne zna. Slavka ćemo da, da stavimo 2028. da bude predsjednik. E, stvarno Slavka za predsjednika bi mogu. Čijete, ne? I šta onda ćemo imati premalo tegova? Pa ovako kad se zagrevaš moraš ideš napolje, strava, ne možeš... <laughs> 好了，再见了，张伟。 uglavnom. Gledam izbore u sunce, duško, nerviram se u pičku mati. Što? Pa, opet je pobjeda i majku im u pičku. U Srbiji postoje samo... Postoje samo tri strane. Koja duško, nemoj da me provociraš. Prva stranka, prve stranke su ti pro proameričke i evropske. Druga, pro-ruska. Treća stranka su neopredeli. E, dole, kaži, e, kaži Peti za one doktore u julu. da, dole, kako nam je čak? Kako mi je dole? Za Điđića. A, ovaj... Slušajte, slušajte, ljudi. Maramo vam. Kako mi je? oko usta plastičnog većeg biceta su bili provereni članovi Jugoslovenske udružene levice. 60 puta toliko... Ne, 60 ide 6 puta, 83 puta. Ja sad ću ćemo svaku za stopu. Da. Izvučem stopu kod mopa. A radijator vrniš? A radijator vrniš? Radijator... Ne, ne, radijator bench izvači 12 kocka, 6, 5, 6 puta. 6 puta izvači. Ajde, evo kako vežbaš. Jugoslovenska ulica. Ne baš odmah treba da sačuvaš snagu. Čekaj, stani, stani, te pitam jednu stvar, gledaj ovako. Šta je sa Slavkom Teretano, evo tu ti je gazda Teretane, jel on ima previše tegova ili premalo, u čemu je problem sad ovdje, brate? Kad <laughs> Čekaj bre, šta je, da mu smanjimo tegove ili šta, da radimo? Ako postoji da se prošije teretana. Da. I šta onda ćemo imati premalo tegova? Pa ovako kad se zagrevaš možeš ideš napolje od sprava, ne možeš... <laughs> Moram se zagrevaš. Šanse da ono, kako? Smanji mu težinu, bre. Ne, ne težinu, nego evo se klupu. Jora ti klupa ću to još Jebote, ovo Aj, moramo ponovno. Niš? Onaj šaf koji malo možda podigne još. Ni, ni, skroz ono kao što si ti ni, ni ono... Ali bre, mora smanjiš težinu, bre. Ама ти ти чуј да се ја подизел тоа. Ама ти ти чуј да се ја подизел тоа. Али бре мора да смањиш тежину бре. Ама ти ти чуј да се ја подизел тоа. Добро. Е сега да се подиго еден пат, два пат. Некој си помогне да избаци. Знаеш, може да те помогне. Док не диgne. Да, док не, но подигне па после да. Ај помози подигне во мало. Не, не, не, не, не, не, не, не. Не, не, не, не, не, не. Не, не, не, не, не, не, не. Сам се. to do Možda sam mogao i da zatvorim ugao. Tako je. Ali nisam teo. Kako si sad mogao jebote? Pa zato što sam iskosio malo. Zato. Može la, lakše da pobodim. Ja mislim da se ti ne ljutio sada. I onda si podesio dlan, ima se digla. Ti da da ne znam. Bravo, Dule! Pa neću ti reći milijon teko ovdje da kuponija. E, evo gdje se vedeš na pa braću. No. Mogu i sve to Bravo, diši, ajde radi, diši, diši. Bravo. Znači napadam sve dok da kičmu ne izbaci, ne izbaciš. Dobro, sad je bilo super. Je li ovo samo za ruke ili za malo leđa? A? Je li ovo i za leđa malo ili? Pa dobro, ja biceps radim i kad rade na i grudi i, leđa. Dobro, a kad staviš veću težinu onda vuči na leđa? Da. E već 45 kad bi stavio tu bi, tu bi mnogo kičma učestvovalo. Mm -hmm. Tako odustajem. Dobro. Ovdje učestvovalo malo kičma. Dobro, dobro. To! E, 35 i 40, završavaj Jednu seriju, ne ranija šest serija. Znataš? Dobro. Šest serija ne valja. Slušaj, ima ti se to vremo e, sidru na leđima. Druže, predloži mu nešto. Jednu sidru. Može. tegovi preko leđa. Može. Evo ćeš preko leđa sidru na krku. Hoćeš da te važu Jedan tego ovako. Što bre, pa udarit će cena, evo, 400 evra za tebe. Ne, evo 400 evra, 200.